Meneja wa muda wa kikosi cha klabu ya Chelsea Frank Lampard amekosoa timu yake kutopambana na kusema kwamba inabidi abadilishe aliyo haraka kikosini hapo kabla ya mchezo wa marudiano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya klabu ya Real Madrid. Frank Lampard ametoa kauli hiyo mara baada ya kupoteza kwa mabao mawili kwa moja katika mchezo wa ligi kuu nchini Uingereza dhidi ya klabu ya Brighton and Hove Albion mwishoni mwa juma lililopita. Frank Lampard amesema kwamba wachezaji wake walishindwa kuonesha mchezo mzuri na kupelekea kupoteza mchezo huo. Katika mazungumzo yake Frank Lampard aliyofanya na waandishi wa habari, alinukuliwa akisema kuwa inasikitisha kwa kile kinachoonekana kwa upande wetu, timu bora ilishindwa na ingeweza kushinda kwa zaidi. Walicheza kama timu, wanafanya kazi kwa pamoja kwa muda mrefu, lakini haitoshi kwa mtazamo wetu sehemu zote za msingi za soka katika kupigania mpira, kukimbia na kufanya mambo kama hayo, tulikuwa na upungufu inabidi tufanyie kazi mapungufu yetu kwa haraka zaidi. Maneno haya yazungumza meneja mkuu wa kikosi cha Chelsea Frank Lampard. Ikumbukwe kuwa klabu ya Chelsea iko nafasi ya 11 kwenye msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza ikiwa imecheza michezo 31 ikiwa na pointi 39. Na hiyo ndio ilikuwa sports update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV.